imagine kuzaa mtoi wa pili because unaogopa firstborn anaweza kufa alafu wakuache peke yako. Yet wanasema watu wako child free ni wa selfish.